Então, fala galera pra você! Continuando nossa série de Outlast. Então, vamos lá. Olha, eu não tinha visto a Battery aqui, ó. Tá. Como é que eles estão aqui, velho? Você precisava de um cartão pra, sa pra acessar esse lugar. E quem tá com cartão sou eu. Será que eu já posso subir? Vai. Ah, é. Isso é para sincronia, tá? Pra quem não, não entendeu. Para sincronizar o a facecam com o áudio e com o vídeo da gameplay. Tá, agora temos um problema. Ah tá, tá aqui o Blood. Então vamos vir pra cá. É, o problema era que eu não sabia pra onde é que eu tinha que ir. Mas... Fala? Mas como achei a trilha de, sangue ali, eu sei. É, se bem que aqui também, né? Já viu o Doctor, né? já viu o Doctor. Deixa eu ver se não tem battery ou alguma coisa assim por aqui antes. Depois eu já vou lá pegar o Doctor, estou com soluço. Olha, parece que nada é do Resident Evil. nada. Não tem nada. Vamos pegar o document. Opa. Ixi, eu esqueci. Ah, tá, tá. Documentos. Certidão de óbito do Dr. Wernick. em anexo uma cópia do obituário do Ru de Rudolf de Wernick, subempreiteiros dos sistemas psiquiátricos Murkoff, número 148616, sem familiares. Estado do Colorado. Olhar na luz para ver a marca d'água. Arquivo número 8732. Local: Colorado. Cidade: Reserva Mount Massive. Nome completo: Rudolf Gustav Wernicke. Tempo de resi residência na cidade onde a morte ocorreu: 0 anos e 7 meses. Quanto tempo nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos da América, ser estrangeiro: 55 anos. Sexo: masculino. Cor ou raça: branca. Só existe uma raça, né, gente? Pelo amor, existe a é raça humana. Cor ou raça: branco. Uh, solteiro, casado, viúvo ou divorciado? Escrever a palavra. Solteiro. Data de nascimento: 20 de outubro de 1918. Local de nascimento: Alemanha. Ah, por isso esse sobrenome: Werner. Verne. Wernicke. Data da morte: 28 de fevereiro de 2009. Ok. Certifico: que eu atendi o falecimento de 4 de junho de 2003 até 28 de fevereiro de 2009. Não entendi, mas ok. Que eu vi vivo em 27 de fevereiro de 2009. Que a morte ocorreu na data indicada acima, às 4 e 11 da manhã. A causa principal da morte é as importantes causas relacionadas são as seguintes: parada cardíaca devido à idade avançada, isso serve para certificar que é uma verdadeira e fiel cópia do registro oficial. Ok. Sei lá. Então vamos lá, hein? Sei que será que era o Dr. Werner? Vala? Silas Gnissely. Women Resources and Corrections 1959-1966. Ok. Ok. Oh, eu sempre clico com o botão errado. Sem querer. Tá, aqui tá o Blood. Mais ou menos, né? Aqui tem uma porta caída, que não é bom, né? não é um bom sinal. Aqui tá entreaberto. Aqui dá de abrir. Aqui é tem aberto. Né? Agora, putz, mano, quantos caminhos tem? Aqui dá de abrir. Ok. Aqui. Tem alguma coisa? Não. Tá, e tem outro lugar lá atrás. Aqui. Tem alguma coisa? Não. Então é. Então vamos vir aqui. Fecha essa porta. Pra cá. Fecha essa porta cá. E vai dar fogo, hein? Hum, vai dar fogo, hein? Chris Walker vai vir atrás ou alguma coisa assim do tipo. Nossa, aqui vai dar muito... Nossa, vai dar muito ruim, lá. Nossa, tão previsível. Puta merda. Só tem uma coisa pra fazer, não tem nem battery nem nada. Então vai. Aperta o botão. É, o que, que eu disse? O que eu disse? Abre. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai! Uff. Cadê? Vou tá de ver. Tá. Eu não tô vendo ali. Ah, tá ali, tá ali. disse que ia dar fogo, eu não disse. Tava previsível de... Vala? Ah, velho. Vala! Ai, ai, ai! Nossa senhora! Caraca, velho! sua queda. Nossa, mano. Explodiu o bagulho, velho.